sanibonani nonke sizwe samahlabezweni ngiyanibekelela nenduna uthulani umgoqo wakajubane la ngamazwi enduduzo siyisizwe samahlabezweni siyisizwe sabathwa silahlekelwe kakhulu yinkokheli eyinduna yenkosi induna uchief Bezi Maduna obekuyinduna yasendaweni yasemfilabusi ingakho ke ngalamazwi enduduzo ngithi kimi eh, sizwe sikamzilikazi kamashobane ngithi mina aniqine amadolo singalahle imbeleko ngokulahlekelwa kusekude la sifuna ukuya khona ingakho ngithi eh angiduduze indlu yenduna uveze imaduna ngithi qinani amadolo abantu bakithi ngoba siyisizwe sikhala kanye nani ubuhlungu lokusuke kwasivelela siyisizwe sabatho namahlabezulu kodwa ke akulahlwa mbeleko ngokulahlekelwa ngithi kini duduzekani ngoba sikhala kanye nani njengoba nikhala nje niyifamily yakwa-chief vets maduna sikhala kanye nani silahlekelwe nathi kunjenje sisele sisegcekeni sisele odengwane siyisizwe ingakho ngithi eh ngiyagqugquzela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi eh singayilahli indlela asiqhubeke senze izinto ezinhle ebekuyizo ebezifiswa yinduna uthi ngabe zihamba hambe zifezeke ukuze nathi siyisizwe siyithole impilo kahle ezweni angibonge sizwe sakithi sizwe senyama sizwe sikamzilekazi kamashobane ngithi mina akwehlanga lungehlile makalale ngoxolo uChief Bhezi Maduna lala ngoxolo nduna yenkosi sohlala sikhumbule indaba ezitha